O día 20 de xullo chega a Noia unha delegación das forzas de resistencia compostelanas encabezadas polo secretario da CNT de Compostela, Afonso Fandiño. A súa intención era reclutar forzas para enfrentarse á rebelión en Compostela e formar un grupo de apoio que parta para Coruña, Ducias de mineiros e obreiros do Son, Noia e Outes, afiliados a CNT na súa maior parte, requisan armas, camións e autocarros, blindándoos para a loita e cargándoos con material explosivo, requisado nas minas. Fórmase a columna Sanfins, cuns 200 obreiros, e parte para Compostela con Enrique Fernández e Alfonso Fandiño a cabeza. Xa na Praza do Obradoiro, o alcalde Ángel Casal diríxese á columna Sanfins, dende a baranda do Concello, solicitando que partan na defensa da Coruña. Únense máis compostelanos, entre eles o mozo Isaac Díaz Pardo, que aínda non tiña 16 anos, e o militante comunista Xesús Parrado. Cando chegan a Coruña, a situación é complicado, pero continuaban resistentes a loitar polas rúas. Despois de combates contra os militares, no día 21, os mandos da columna ordenan a retirada. Alguns dos seus integrantes da columna Sanfins foxen por mar na sonada fuga dos bous Santa Eulalia e Santa Rosa dende Muros. Estes fuxidos incorpóranse ao exército republicano, moitos deles no batallón Celta no País Vasco e máis de medio cento no batallón Galiza, en Asturias. Colabora co financiamento do monumento dedicado á columna Sanfins na loita pola liberdade, onte e sempre. Música